Hasta la polla de la peña Miro por mí y si eso por mi socio No cumplir un compromiso aquí se paga con un finiquito Hasta que estalle de la olla Dándole y no de coña Sin piedad me doy de todas a muerte, Hasta que me reviente alguna vena de la chola Nena, soy tu loco Calvin Klein Agua mineral y Jack Daniels y si tal, un toque al LG Siempre lo cojo, estoy pa' eso Ser mojajo es pa' esos. La sien me burbujea, no es pose me hacen brujería, niña, hazme caso Estáis tú venenosas, qué peligro Ya no sé qué me hago, pero sé que es sin pausa y malo Desquicio un cigarrito Se merece un litro Vulgar ser criajo audio tu ex Infuso Los plajos no me vienen bien Ahora me quitan dinero Estoy avaricioso, no fumado premo Voy a ser Dios después de haber sido alguien en mi patio hay bronca todos los días y el domingo barbacoa En el regateando un piso por coches y hierba Son robados y está húmeda pero es un tercero y se cae a cachos Puede rentarlo, puede rentar o no Calvin Klein Calvin Klein Calvin Klein Calvin Klein Calvin Klein Hasta el apoyo, de la peña Miro por mí y si eso por mi socio No cumplir un compromiso aquí se paga con un finiquito Con un finiquito Calvin Klein. Calvin Klein. Nena, soy tu loco Calvin Klein. Hasta que estalle de la olla. Dándole y no de coña. Sin piedad, me doy de todas a muerte. Hasta que me reviente alguna vena de la chola Nena, soy tu loco Calvin Klein Agua mineral y Jack Daniels Hasta que me reviente alguna vena de la chola Hasta que me reviente alguna vena de la chola Digital, Y un toque al LG Siempre lo cojo, estoy pa' eso Ser moscajos pa' esos La sien me burbujea, no es pose Me hacen brujería, ni hazme caso Estáis tú venenosas, qué peligro Ya no sé qué me hago, pero sé que es sin pausa y malo un cigarrito. <laughs> Se merece un litro. Vulgar ser criajo. Paga audio, tu ex difuso Los plagos no me vienen bien, ahora me quitan dinero Estoy avaricioso, no fumado premo Voy a ser Dios después de haber sido alguien En mi patio hay bronca todos los días y el domingo barbacoa En el gúmeno regateando un piso Por coches y hierba Son robados y está húmeda pero es un tercero y se a cachos Puede rentarlo, puede rentar en...